és minha força, não desistirei. Mesmo se assim as portas se fechar, eu seguirei. Mesmo quando tudo passa ser sem solução. Não desista jamais. Acredite, você vencerá. Só basta acreditar. mesmo quando o mundo se fechar ao seu redor. Ele está com você, Ele nunca te abandona. serena. Assim. ajudar. Acredite, você